estaba antes de la palabra. Movimiento. Ah. toda la experiencia corporal de movimiento, de percepción, de arreglo, de solución de un problema corporal, todo eso se da en el silencio, se da en, mi propio sentir, ¿no? Y mi palabra intenta explicar eso, pero ahora sí que sí no hay palabra que pueda que pueda mostrar eso, ¿no? ¡Ah! apenas estoy entendiendo como la magnitud de lo que es exterior a mí, cómo me siento yo en este lugar, en este momento ahorita, en responsabilidad. Pues en responsabilidad con lo que me ha dado la vida, en lo que yo me paro, ¿no? Entonces, pues eso, yo siento que la responsabilidad es de, de ser auténtico, pues. La escalada para mí significa como este movimiento resolutivo, ¿no? Que tiene que ir como progresando una progresión no cuantitativa, sino de experiencia, ¿no? Es como un acto que realmente se tiene que sentir. Ahora sí que un acto poético, ¿no? Así como un enfrentamiento y un. como un combate. Mm-hmm. Es como algo creativo en, en el sentido de nuevo. la pared, o sea, al principio puede parecer como dura, ¿no? Y como muy violenta hasta con el propio cuerpo, ¿no? ¡Ah! Como de mucha tensión. Pero para mí es eso, ir resolviendo ahí, porque en ese momento de resolución con lo nuevo, ¡Ah! es cuando surge todo un auténtico proceso. ¡Ah! que no tienes que enfrentar con fuerza, ¿no? sabiendo que te puedes equivocar, sabiendo que no hay una forma de hacer el movimiento, ¿no? No hay el cuerpo perfecto para escalar, ¿no? Sabiendo que te puedes no estar moviendo bien. うん no sé, me encanta así que la roca no se mueva jamás, ¿no? O sea, en ese sentido es como si quieres convivir con esa ruta y con esa roca, eres tú el que tiene que encontrarle la forma de esa interacción. pero justamente yo siento que saberte mover en la pared es saber que el movimiento está todo en los detalles. No puedes y te parece imposible y de la nada haces una pequeña variación, ni siquiera en todo el cuerpo, en, una articulación que pues, el paso ya no se siente como súper duro, sino se siente como ligero, pues se siente hasta terapéutico, diría yo. O sea, se siente como, ah, qué rico es moverse así, ¿no? O sea como eso, la sensación de movimiento en la escalada me encanta. Pues, ah, como una sensación de, integración corporal. Ah. Me gusta sentirme en la pared, ¿no? O sea, me gusta ah. como entender que el movimiento es como algo mucho más complicado, que revela que el ámbito motor es una dimensión completamente distinta a la analítica. Oh. roca. Silencio. Silencio. Origen. escalada. Pelea. Viento. Ah, ah, me pongo ahí como... Ah, ah ya. Pues creo que voy a bajar y no sé si... Ah, va no, muy acelerado. no acomodé bien ese pinche pie. darle tal vez un poco más arriba estoy abriendo mucho los hombros, güey. Pinche Dan. No estaba bien en condiciones, ni mentales, ni... Está temblando, güey. Wow. Ah. Movimiento. пульса. Ридно. ansiedad. emoción que me causa tener un proyecto. ¿No? O sea, de tener como proyectos motrices. Placer. Es algo que tiene que ver con trabajo. Deseo. Porque hay algo que te llama. O sea, el trabajo auténtico nace de algo que te llama a enfrentarlo, ¿no? cotidiano, persistente, ¿no? O sea, como algo que tiene que ver con la famosa este, disciplina, ¿no? Preparación. Porque el trabajo es manual, es práctico, es apertura, es meditativo, o sea, es un poco guardar silencio uno mismo, ¿no? Y, y una vez que te das cuenta de esa fuerza, improvisación. Que es mucho más profundo, o sea, el trabajo es como... Creación. O sea, la fuerza es el trabajo, pues. De venir. ¡Ah! Mi total alegría. gravedad. Fundamental. vulnerabilidad. sol, cobijo. Fatiga. Vértigo. meditación. Ah, crítica. El ah, lance sale, pero Tienes que llegar bien arriba. Ah, subo bien porque sí lo Bueno, en una de esas acá con invertido si acaso tomar el snuffer sería como para, como para no hacerlo lance, lance. A ver, ¿qué otra beta? Ah, la beta sería tan tan tan. ¿Cuál una beta estática? Ah, subes el pie derecho, subes el pie izquierdo. Luego de ahí te no, ya vi, ese pie sí tiene que subir antes. ¿Cómo que esa beta se puede salir? Luego de ahí, igual, ya, la pata acá. Pero no es güey. Me tienen el punto, me metí lo sentimos. López es una mierda. Ah, tienes que pelear, güey. Ah. inhalación, vida. Pies, sensación, manos, compresión, piernas, trabajo, espalda Estructura. Abdomen. Contención. Cadera. Movimiento. Dedos. Flexión. Buenas, Cuerpo. Belleza. ¡Buah! ¡Buah! Exhalación. Aliento. ¡Ah! ¡Ah! ah. ¡Tenme! ¡Ah! ¡Ah! Ah, aliento. Tenme. Ah, ah, ah no más. Ah, oh, oh, oh. qué chingón. Qué chingón. Ahora sí que creí que esta madre iba a ser imposible. Es como mi antirruta. Condensación. es difícil disfrutar la escalada y yo creo que yo a mí yo disfruto escalar, o sea, me emociono de escalada. <laughs> Oh, qué chingón! ¡Qué chingón! Si no tiene un sentido auténtico para ti, ¿no? Si no le has encontrado el sentido que que a ti te funciona.